Salut! În seara asta vreau să-ți improvizez despre a închiria. Ehm, mi-am dat seama, cred că acum 5 minute, că am închiriat visul altcuiva și am uitat de visul meu. Ehm, și ce am să fac, ce am să fac? O să merg acasă să-mi aduc aminte de visul meu. Ehm, asta înseamnă pentru mine a închiria trece zi după zi uh, trăind viața altcuiva. Pentru tine ce înseamnă închiria? Ceau!